آدم طيب ما هي خطية آدم في الإسلام؟ طيب آدم إيه خطيته في الإسلام؟ ببساطة لو رحنا سورة طه 121 فأكلا آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى طارده من الجنة ليه؟ وليه بقى حارمه من انه يعيش في الجنه اللي هو قاعد فيها وذريته آه وقع عليها نفس العقاب نعم مع انه تاب مع انه تاب المفروض خلاص ده لو في التوبه دي دي المزيفه اللي بيتكلموا عنها طيب فين اذا ما كان انت بتؤمن انه الخطيه ليها نتائج مدمره ما كان كل اللي عمله ادم انه هو ايه اكل من الشجره نعم